Z racji tego, że na bitwy i tak jeszcze coraz mniej to może podamy parę punchline'ów o piłce nożnej, co? Sam sobie podaj kurwa i tak byś to spierdolił Jak Rory Dela wyrzucę daleko autem Jeżeli chcesz mogę też twoim autem jak Nie ufam państwu, jestem przeciwny podatkom Czeladnik z Madery czy terrorysta z Rosario Nie gram u Pepa, mimo to lecę warko z akcją Tam się na fajerwerkach, mów mi Super Mario Jak wahadłowy ciągle myślę co by wrzucić Śmieszy mnie gdy frustraci w komentarzach piszą skóry Chcesz strzelić gola, tylko bijasz mury Kolejny zaszód od ciapy to milczenie ma na mnie średni wpływ Byciu samoświadomym biegnie wiodę prym A gdy obrońca pelny mi jemnie kosę w tym, Jak Everton z Łamina to jeszcze gorszy gry Ziom jak Blystones, bo na zawsze z armatkami Ja to Ledley King, bo tych barw nie zmienię za nic Można przewidywać przyszłość, choć miotamy się w nieznanym Jakby z kryształowych nam ją losowa Warszawin Lecz kibice United to nie lepsi są dziś Obiecują im złote góry, a nie zmienia się nic Kolejny trener ciska na konferencjach Kich Przecież Fergie time już minął Black Eyed Peas Już przestałem się nabierać na polską reprezentację Jedyne czego pewnej to gdy stoję za Majkiem Gdybym miał stawiać na siebie to bym wleciał z całym hajsem Niczym real mam problemy z hazardem Zawsze czujny, nie dam na offside się złapać Młody talent, jakby wychował mnie Ajax Czekam cierpliwie i wyprowadzam kontratak Mów mi Vinicius Junior, bo zaczynam się spłacać jak wahadłowy ciągle myślę co bym wrzucić Śmieszy mnie gdy frustraci w komentarzach piszą stury. Chcesz strzelić gola, tylko bijasz mury Kolejny zarzut do czapy, tony piuli z otoczeniem Ma na mnie średni wpływ Byciu samoświadomym kapelnym i jebnie kosę w tym Jak Everton z Łamina do jeszcze gorszej gry Oglądam Premier League, mam plany na niedzielę Znów jakiś Bartek Syfergi mnie zaczepi na Twitterze Ty już skończ tym marnym flexem, bo tak wcale nie jest Weź se nie dodawaj panie Pele jak wahadłowy ciągle myślę co by wrzucić Śmieszy mnie gdy frustraci w komentarzach piszą skóry Ty szczeli do czapy Tony piuli z otoczeniem ma na mnie średni wpływ Byciu samoświadomym biegnie wiodę prym A gdy obrońca perli mi jemnie kosę w tym Jak Everton z to jeszcze gorszej gry Pozdrawiam Twitter Piłeczka, nie pozdrawiam Davinson Sanchez, elo